Вчера я танцевала с балериной Под снайперов и трубку Сукачева Под танго обнаженные пьяцолы Под звоны грохот кухонных бокалов Вчера я танцевала с балериной И так, словно я забыла само слово Так, словно ты забыла свою школу Так, словно пола под ногами мало так, словно пол, понятие с картины забытых мастеров чужого века — так, словно удалось потрогать мудрость, коснувшись обнаженного запястья. Вчера я танцевала с балериной, забыв о том, что мы два человека, забыв о том, что утром будет утро, но ощутив, что ты можешь украсить собой любую жизнь и стать причиной ее. И даже если бы ты умела 140 фуэте крутить на сцене, не мастерство, но страсть видны в комете. Вчера я танцевала с балериной, свободная от имени и тела, влюбившись в нее. Ровно в то мгновение, когда она забыла о балете.